هيا نقرأ. السلام عليكم يا أصدقاء. واليوم سوف نتعلم الحروف العربية بالحركات الثلاث. هل أنت مستعد؟ هيا نقرأ. أ أو إي أ ba bu bi ba bu bi ta tu ti ta tu ti th thu thi th thu thi ja ju ji ja ju ji ح حو حي ح حو حي خ خو خي خ خو خي Да. Ду. Ди. Да. Ду. Ди. Да. Ду. Ви. Да. Ду. Ви. ra ru ri ra ru ri za zu zi za zu zi 沙苏西，沙苏西，沙苏西，沙苏西。 со, су, сы. Со, су, сы. До, ду, ды. До, ду, ды. to tú tì to tú tì the lu the the lu the ع عو عي ع عو عي غ غو غي غ غو غي فا فو في فا فو في قا قو قي قا قو قي ka ku ki ka ku ki la lu li la lu li ma mu mi ma mu mi na nu ni na nu ni Ha, who, he. Ha, who, he. Wa, woo, we. Wa, woo, we. يا يو ي يا يو ي العب معنا الآن عليك الاستماع ثم اختيار الحرف المناسب سا أحسنت ثو جيد ذي ممتاز جي رائع خا نعم أو أحسنت بي بالفعل جيد ضع ممتاز رو رائع شا نعم يو أحسنت ح جيد زي ممتاز طو رائع انتهى درس اليوم ولقد تعلمنا الحروف العربية بالحركات الثلاث نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه